Bienvenidos al episodio 7. Como recordaréis, tenemos una hormiga con un ácaro rojo. En este episodio intentaremos quitarle el ácaro de diferentes maneras. La vamos a poner aquí en este tupper y la vamos a intentar salvar. Ahora voy a poner aceite mineral en los bordes para que no se escape. Ahora vamos a poner a la hormiga dentro. Ahora ya tenemos a la hormiga dentro del tupper y hemos cortado unos trozos de ajo para ponerlos dentro y ver si el ácaro se le desprende de la cabeza. La dejaremos un rato aquí y luego volveremos para ver qué ha pasado. Parece que el ajo no ha funcionado. Después de unas horas el ácaro sigue allí. Como no ha funcionado, ahora vamos a probar con otro tupper que le hemos puesto antifugas y hemos puesto un algodón con aceite de girasol y un papel con también aceite de girasol. dejaremos un rato ahí a ver si el ácalo se desprende. A la hormiga parece que no le gusta el aceite. Se le queda pegado en las patas y está muy incómoda. El aceite tampoco ha funcionado. Vamos a probar otra cosa. Pondremos limón, ya que nos han comentado que las hormigas se frotan en él para quitarse los ácaros. Vamos a ver si funciona. El limón no funcionó, así que probaremos la forma más brusca. Se lo quitaremos con la mano y unas pinzas. El ácaro se desprendió solo. No hizo falta que lo hiciéramos nosotros. Se quedó pegado en el dedo mientras intentábamos quitarlo con las pinzas. La hormiga ya está sana y salva. Al ácaro lo engancharemos en una cinta adhesiva para estudiarlo más tarde. A la hormiga vamos a devolverla con su colonia después de unos días de cuarentena. Esperamos que os haya gustado el séptimo vídeo del canal y no olvidéis suscribiros y darle a like. ¡Adiós!